じゃあ、お願いします。あの、ガチガチやらないいろいろ今までその先生方いろいろ言ってましたけど、あの自分が主体ですから。 手相手があんまり一緒に相手に相手のことを自分がまっすぐとか自分が自由とかそういうのを優先してないとでで彼の北のをなんか補助してあげる自分は補助してあげるっていうあんまり影響を与えてこうやってやらないで補助してあげてそういう感じですねそういう感じでやった方が優しい相手もできるからあんまりこう このやろうとかじゃなくて自分が優店の中で自分がで転換自由に動く、まあ、自分が中心でそういうの自由に少し、ね、あの体をほぐして今のは相手の方と自分とどうしてやろうっていうんじゃなくて自分がまっすぐ自由で。 彼は上司に刑官とちょっとちょっとリラックスして最初横の位置いいよねあ横の位置やりましょう横の位置いきますねでここ来たね普通ねこう正面から今こうからこう抜きしてるんですね横から開いてそうこう最初から足をこう正面から押さえてこない 抑えてこないで多いね言ってくる人これやられちゃいますからこ来たら終わりなんですねこれで終わりだから普通は僕ら習ったのはまっすぐ正面のちが変化して横面に正面こう、まあ、足足からずっと押さえて打って打ちに行ったら彼がちょっとこっちだから横面になったんですねそういうそれでこう半身でこう自分の半身このままだと届かないから こうなってとで半分になって自分がで彼も半分になったんだけどこういう形が横面だからあの正面と横面は同じだよってよく言われたんですねで最近の最近は割とねこう横面はこう正面はこう 稽古にならないんですよあのあの鳥の人の稽古にならないからこれ開け開けて今みたいなこれこれ終わりだからねあいいですよこれ終わりでしょこれ何もやる必要なくなるんですよこれここれ終わり何もやらないただことですしたそれもいいのかもしれないけどあんまりこう打ちますよっていうふうに相手相手、うん、やっちゃうともうバレてるわけですからじゃなくてどっち行くか分かんない見ててで 形がいいなでそれでちょっとやりましょうこうやってそれをなんかさばいて自分ができる塩投げとかね塩投げとか起きてこれをさばいてバイキをあぶしてでちょっと自由にね打ち方の練習打ち方の練習ってのおかしいんだけどその打ち方をちゃんとこれ打ち方で自分が押さえて蹴り嫌だな このままいったらケリッとかう全然さらしてることになっちゃうこの辺もくどろりとしながらそういう打ち方の練習も兼ねてねじゃあ自由にあの横面でやりましょう今横面正面からこうで決まるとね彼は予定通りここ来てる必ず大滝さんはここ来てキムさんはこっち来て ラダルさんはこっち来るとかありえないのねこれ片言語だから合気道って合気道横目打ちのなんとかの稽古しましょうって言ったら必ずここ狙ってからここここ以外来ないんですよこういうとこもあんまり来ないしこういうとこも来ないしねこっち打ってこないし人によって関係ないだから予定通り予定通りに来てるだから予定通りをどうやって自分でさばいて、ね、どうやってさばいていったら彼のとこともらえるかなとかどうやってやったらでこれ ぎゅーって痛くしてやっつけてやるって方法を練習してるわけじゃなくて彼は予定通り来たんだけどそれは自分がどういうふうに自由に乾いていろんなことできますかっていろんな可能性可能性こうやって考えていけなねいろんなことできるんでね何もしなくてもできる予定通りですからそこをみんな忘れちゃってなんかこうことチェイスしちゃうとかな競争しちゃうって人が多いからねあの 予定通りだってことは分かってれば予定通りなんだから予定自分は予定これ予定通りしたから予定通りに動いて予定通り稽古どうしたらいいかなそういうことですよだそういうのをもう一回思い出して思い出してっていうか、まあ、気がついてるから予定通りに来るってことねそれすごい大事なこと予定通りの稽古してるでこのバトルやってる人たちはそれ予定通りじゃないんですよ予定を外してなんか競争してるのねでも僕らは その予定通りのところをどうやって自由に動きますかっていう稽古してそれからまあバトルに入っていく人もいるしそのまま自分を作るためにそういうことやってる人もいるんであのだからそこのとこ予定通り稽古してね合気道割と予定通りでやりましょうで横目にせっかくやったらまあ大橋さんみたいにねこう相手の何このこのこういうあれを利用してねこう自分は。 ちょっと補助してあげる彼の動きに補助してあげるでそういうふうな形でなんかこう形でいろいろ皆さんあの自分の道場とか大通りとかいろんな形やってるから予定通りだったことをもう一回思い出して予定通りした予定通りどうやって自分はどういうふうに動くかそういうことを考えてちょっといろいろ結構やりましょうね、そうだからその予定通り打ってきたのをまず優先はね 自分が安全な場所で自分が自由に動くって話で危険な場所でやりたくない危険な場所ってのはこうやって予定通り来たんだけどあ予定通りですねでもボカッてやられちゃやられちゃいましたってそれじゃしょうがないから安全な場所っていうのは彼の資格っていうか資格でなんかスタートして常に僕が彼の安全な入ったすぐ彼の資格にいるっていうのはすごい大事これ予定通りなんだけどこのままややり続けちゃったらやられちゃうからだから その今度はじゃあちょっとすぐ四角に入るっていうね2つあ2つ方法普通は横目打ってきたらこっちの方このまま待ってるから次ねこれ緩めて緩めてで入り方としてはこういう形ね1つ目そしたらすぐ線のこっち側に出る自分はこの線の四角彼来ない足も来ない ていうそれが大事こっち側に入るそれから外に入るここに入ってくるの彼はこれこの線があるから足来ないんだけどこの次これを緩めてこう回ってきてボンってくるのねだから何しろ彼がそういうふうになってくる前に自分が自分が何四角に入る四角にこれすごい大事予定通りだ予定通りだから四角に入りやすいのね予定が外れてくると四角に入れ 帰れなくなっちゃうんだけど予定通り稽古だから予定通りお米を打ってくれたら近く近くにねこう入るそれからこっちも近くにすぐ近くに入るで何回やるねこうやってやればもうそれを少しやりましょうあの何でもいいですからあの近くにパッてすぐ入ったら四方投げをするとかパッて近くに入ったらパッて近くに入ったら右に投げをするとか。 視覚に入るの稽古だと思っていろんなことやって横目打ってもらって予定通り横目打ってで次のテーマはすぐしかないそれで自分をそれそれやりましょうじゃあ予定通り打たせてで視覚にさばくっていうね話大事なんですけどこれ予定通りですからこの彼に自由に打たせてやらないとあの予定通りじゃなくなっちゃうんです 彼は予定通りに打ってくるんだけどこれこう止めちゃったりして予定彼の予定狂っちゃうね僕僕も予定のり、にワンってやろうとしてたのにこうやって止めちゃったらだからなるべく止めないで彼に打たせて予定通りに打ってきたんだけどおっとっとっとっとっとってこうほら崩れちゃったっていうふうに状況にしながら資格もらうっていうのが大事。これ止めてね止めてガツンって止めてガツンと彼予定狂ってるから次のこと考えるんでねこて緩めてなんか 自分は自分の予定と彼の予定がぶつかってる形になっちゃうだから彼は予定通り打ってきましたでも僕はそこにいませんでしたでしかももらいましたっていうのが今の目的だからここはあんまりこう来たの予定通りなんだけど全部止めちゃったりしない打たせて予定彼の予定通り打たせてそれでしかももらうそれが大事なのでそこのとこ忘れちゃないちょっとちょっとねそういうところを見たんであとね次に大事なの 成中線正中線正中線って昔って今も言ってますけどこれが外れちゃうとねこれ外れちゃうとこうやって入っていっちゃうもらおうとこれ自分探しちゃうことになるだから次は成中線にちょっとフォーカスして成中線をいつも自分の成中線に対して正中線をちゃんとこれこうこう正線いつも成中線この成中自分の成中線でこう 歌わせて資格もらったら今度成長線こここっちじゃないあこっちでもこうなってるは成長線なんだけど例えばこういうふうに成長線ずれ必ず成長線でなんだ成長線ここ成長線ここ成長線それを意識してるそれすごい大事ですから次のテーマは成長線 妨害しないで、そのまま打たせて資格もらいました。次は成人戦。ずっと成人戦、自分の成人戦で棒うもらってるから。これやりましょう。えー、っと、何の技でもいいです。両投げでもいい。何でもいい。あ、危ない。ちが入るから。いいよ。こう入ってきたね。だからしょうがない。資格もらった。終わってそのまま行ったら、成人戦じゃないの。ここ成長戦だから。 ここねこう正中線正中線っていうのはまあ発想って考え方あるんだけど発想それよりも正中線の方が分かりやすいからなるべく正中線でいつも正中線でこう正中線ね正中線ね正中線こうじゃあそこ意識していろいろ分か技で。 今のテーマは成長戦ね成長戦自由に動いて自由に動いてこの辺も出るいつも意識してんのいつもいつもこうでで何かやる、うん、お互いに何でも成長戦塩も投げも成長戦外れちゃうことあるんですよね外れちゃうとぶつかっちゃうんですよ引っ張っちゃったりとか外れちゃうだからいつも成長戦でまっすぐこうでずれちゃってぶつかっちゃう ぶつかっちゃったらこれねどうすんのこれお互いぶつかってガツってぶつかって予定がちょっとずれちゃってお互いにずれちゃってそしたらやり直すってことないですってことはここのとこが固まってもギューって力でこのままいっちゃうのねそうするといてててててって壊れちゃったりとか嫌な感じ喧嘩になっちゃったりとかあいけねって気がついたらすぐ直すやり直すすごい大事だからそれをもっと なんだろうそれに執着しない執着しないで戦術が外れて失敗しちゃったあ失敗しちゃったらやり直すまたやり直してなんか、ね、戦になってその練習だからこここういうとこ自由じゃないとあ楽にしていついちゃって固まっちゃってると動けなになっちゃうからおい、あってってあ例えば何でもいいんだけど、まあ、なな何でもいいんだけど失敗ですよね失敗したら やめてやり直すの人生と同じやり直す <laughs> やり直すよできるからあのいつでもできるから、まあ、死なない限りねだから何でもいいんだけど何でもいいんだけどでぶつかっちゃってあってなったらやり直してなんかやり直してステージするな、ね、やり直す練習だいいですよギュッともっと上げて上げると相手が例えばギュッて 横面でギュッてやらないといけないようになる妨害してるのにちょっとぶつかった時にやり直すやり直し練習やり直して成長するでそういうことを意して今これつけやりましょうじゃあぶつかってぶつかった時にもう一回成長性に戻ってじゃあそれをじゃあ今いろんなこと言ったんですけど横目打ち分かりやすいから横目打ちじゃまあぶつかったの問題もいろいろあったんだけど 今度はいろんな商のそれを使って書面ちとか片手持ちとかいろいろやってましたよねやってますよねそれでちょっと同じことなんでそれでみんなで練習しましょうって話で正面やりましょう正面打ちがさっきのここにここと同じなのねでこれとこの線外して予定通りここってきますからこっち打ってこないから絶対彼女絶対ここ狙ってくるのそういう結果だから当たり前だけど これ横分打ちやりましょうって横目打ちやられたらちょっとちょっと困っちゃったなってなっちゃう必ずここ来るここ来る予定が分かってて自分は外し方としてはこっち側とこの線外してこっち側2つこうそれと線でもらって上がった時に上がって彼女が振りかぶって振りかぶった瞬間に上がってくればこっちあっちやんなくてもそのままこうね出ていけば線にもらえる、 後になってくるとこう落ちてきたらどっちかに避けないとやられちゃうどっちかこれは5の技こうこっちかこっちでねその線でもらうんだったらどっちでもいいんですよ線でもらうのも入ってんだからどっち避ける必要ないって話ですよだからえまあ一挙やりましょうじゃあ一挙は海藻とかみんなそうですけど洗脳技でぐっと打ってから 人の技はできないだから毎日のためになってる時はこうこっちかこっち寄せるんだけど基本的には線で上がった振りかぶってきた時にもう入ってるそれでただじゃあ最初にこうねこう上がった時にも入ってるで何もしてないから打てないから ど避ける必要がある。で、真ん中、のとこ入ってて、土で、打たれちゃったら、あこう、だからこう後ろにこうね、これ、こここれどっちかっていうと、この方が裏にって、こういうふうに座りましたけど、か違う考え方もいろいろあるから、分かんないけど、まあ、基本的には表は洗脳あるる。 まっすぐはこの選手腕の方斜め彼女ねこれあこう入ってればこの足来ないんですよね足蹴り来ないこうやっちゃってるとね期待するんですねだからちゃんとこうもらってるから僕は彼女もらってる全部もらってるそれであんまりしないで裏はちょっとこうちょっとこの結構出てるから ちょっと打った後フォってきてあの洗礼もきますあ の線で取りたいとかって言うとさ向こうにこうやっちゃうのほらこっち行っちゃうと全然ダメなのこれ行き着いちゃってるわけでその時はさ自分が線線でもらうってことは自分から打っていくっていう感じなので自分から打っていくっていうのはどういうのかっていうとちょっと待って自分から打っていくそうすると彼はよけ彼はよけてこの手をよけるよねこれがこう出てきた感じなんですだから昔ほら返しくなって我より先になんか ね、打ってて、そ受けたよね。受けたやつをこう出てくる。それが線の形。こうね。だから、ほら、彼が打ってるの待ってちゃいけない。もうお手やときは。だから、先に打って言って、受けたとここう。もう、回受けたときはもう終わってるっていうんですね。やった方がいいと思います。強い人ってやってる。それとね、向こうへ出すのは、みんな向こう、このきになるから、向こうへ出したい。押さないと、下なの。 また自分の中心に置き換えるのが一番簡単自分がいなくなって明日っていうのが一番力ある人強い人こういなくなるこういなくなるこのこ力がないからその辺がテクニックでたくさんの人とたくさん稽古やればだんだん分かってきてそれい積コツみたいなねでも基本はさっき言った予定通り 予定予定通り打ってくるのを予定通り自分が予定通りにさばいてなんかさばいてでぶつからないとか整形線とかいろいろありましたけどこれってなんかねこうなんかこうやってるそういう形だなぶつかったらぶつかってしまったら自分がいるそういう話でえいろんなそういうどういうふうにやって稽古したらいいかなってことを考えながらちょっとやってるんですけど じゃあ、じゃあいいです。じゃあ今度は、今正面で向こう側に、こっちのこの線からこう、こうね、今度自分が、お強いから入れ替わっちゃう。気にしないで入れ替わっちゃう。正面来たこっち。あっち、それ集中線なんだけどね。向こうへこう行くんじゃなくて、こう来たら、ボーンって来て、ここで予定通りだから、予定通り待ったら来ちゃうから、頭が立ち払われちゃうから、 ちょっとずれて、はい、うあちら通うそれから、天下転換隣ね、天下、来ました。あちら通うそういう感じ。打ってきたら、パッて、こういうふうに。こう。なるべく妨害しない。彼が、おっとっとっとって勝手に自分で言っちゃったって、そういうふうに妨害しないで、彼の予定に彼の予定を妨害しないね。彼の予定を妨害しないで、そのまま。じゃあちょっと入れ替わるのやりましょう。一挙の逆だけど、今日のこっちて。 こっち見るこっち見なこっちそうだじゃあちょっとやってみましょうか今ねこちらがこう出してきておいてこっちからねこう願ったんですどこうしてここで向こうにあごめんね、そういう感じだから何打たせてこうすれ違って横を取ってすれ違ってこっちからこういうふうに横に横に横にこういうふうにやってるわけじゃないこう来たらくるりんってここで 彼のいる場所に彼のいる場所に僕が行ってこういうふうに僕のいた場所に彼が行ってどうぞそういう感じだからこう横にこうスライドさせてるわけじゃないんだよそれと同じことが今度表に今表に今こっち入ってます裏に入ってるとここれが入り口で立ちなしてこうねな同じ考え方だから今表にこう入ってきたんだけどここで入れ か裏もここに入ってこっち投げてみられるんじゃなくて僕は僕は彼の向こう側にちょっといけないですこっち側に来てるとこの辺に来てるそういう意識で僕はやってるんですよいろんなやり方あるかもしれないここで何かやって狙っなくてここでやってるから入れ替わってるからね位置的にで 今は表今度はこっちここじゃないここそうだからこう落とすとこの中に入ってきてじゃないと入ってこない入ってこないっていうのはこれやってると入ってこない自分の中にね出ていっちゃう向こう出ていっちゃうから自分の中に入れるためにここに入ってるでここに戻す自分の 真ん前にこう入れ替わった裏裏から入れ替わったそれが力み投げになったって形でこうここにここにそれからこう指が出こういう感じでじゃあそういうちょっとちょっと意識の使い方っていうか表にくるりんこんって今やったんだけどその逆ねちょっとやってみましょうかそれで入り投げの だから通り抜けて彼を通り抜けてここでやらないでここでやらないでここまで通り抜けるそれから落とすと入ってくるこういう感じねじゃあちょっと今後ろねみんなやっぱりここね強いからどうしても気になって一挙でもそうかもしれないここ無効しちゃうってここ自分の予定がりここってきてるんだこれにこれを妨害しちゃダメこれをこうやっやっちゃダメ ね、これをこうやってやって何かやってたら一挙だね予定通り打ってこさせないとだ打たせてあげてるって感じなので的を作ってあげてる自分の的に的に彼は打ってきて的で予定通り打ってきたのを何かやるとか、ま、予定通り来たのを何か僕がいなくなっちゃってねこういなくなっちゃってそういうふうにやらないとこのこのこれやってる人たちはそうじゃなくてそのなんていうのいかに速くとかいかに強くとかってやってる あのこう予定しての、ね、予定を外してなんかやってんだけど僕ら予定を予定通りやらせるっていうのが仕事予定を外してなんかやるんだけどて予定通りやらせる予定通りやらしてるのやらしてるから僕は自由でできるこれ予定を外そうと彼の予定を外してやろうと思うと逆にねだから何でもそう予定を予定通りにって僕は予定通りに 全部受け取るだからマッチングしてるとか、うん、予定の外し合いとかってほらそういう話だからそういうふうに見えるかもしれないけどでいろんな役者稽古の方があって今後ろに予定通り、ね、予定の後ろ入ってで予定通り全部予定通り自分の予定通りあの稽古たくさんすると自分の予定が先の予定まで全部分かってくるわけで。 ということが浅いと自分の予定が分からないこれ人生の感じかもしれないけどねあの年取るとああと3年で死ぬなとか分かってくるのかもしれないけどまあそういう話ねだから結構たくさんして予定通りとすごい楽な自分の人生ねだから予定だから稽古して予定通りにするこうねこれこのまま待ってたりしちゃうからなんかちょっとプロテクトしていなくなって 攻撃の線を外して全部予定通り予定通りやって予定通りじゃないなその場臨機応変にやってんだけどまあいいや最初からこう予定してるわけじゃないのねあのその場その場でその場その場で予定通りそういう話えっといろんなそれで裁きやります稽古の方法として今後ろに入ってきましたけど入ってここからこう振ればもう一回やり直して 人生やり直してういくらとかね、こうああ入れ投げああやめたっつって人生やちょっと人生変えていこうこういうふうに入るとかいろんなことできるからそれでいろんな稽古方法があるんだと思うんですよで打たせといて予定通りねこっち来て全部予定通り予定通りっていうのは長期的予定じゃなくてその短期的にその瞬間瞬間で。 瞬間瞬間でなんか線外して線外す外す必要なければそのままはいでそういう話じゃあ今度今いろいろサブあるんですけど打たせて打たせてこの枠もこっちからさっきはこう今度はこっちからえー、まあ一番これがいいかなえ さっきはこうってこっちなんですけど今度はこっちの話じゃなくて今度こちらからためにいいのになってからこのこっちにこうこういうまあいろいろどうぞ順あの今のいろんなさばきやってみてください。これ座ってればまさに例えばこうね入れ替わってこれ座ってればまさに同じことこうやってきて入れ替わるんです。 入りはやらないんだけどさすがに座ってるからあ座ってったら足がなんか移動がすごく難しくなってくるからあのあんまりやりませんけど、まあ、呼吸なんかはであれといて自分と彼が入れ替わって入れ替わってこれ今内側に入ったさっき一つ前にまあいろいろパターン使いました最近はね昔はね まあ、競い合ってやったり強い人ね名まを言いますけど最近はこうやって取ったけなるべくなるべくこれ入れ替わってみんなおできたらこれしてちょっと差別権でももうちゃんと持ってる 相手と何なんかしようじゃなくて大海ほら大海大海こう、何もしてないのね妨害してないから彼を妨害して、うん、よりどころも僕の方がより彼に彼にの彼によりどころを求めてこう言っちゃったら僕はやられちゃうだけどよりどころいらないからこの手をバールで落としてこの手を落として から落としてないよりどころ作ってないこういうところいいのいらないから自分が出たそいまらこれそういうふうにやってますまあいろんなやり方ありますからじゃあまあ最後ですからこれでまた来年まださよならあ演舞会があるんでね演舞ありますけどあの もう少しですから怪我のないように最後じゃあ